百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店のうがですやってますかうおーうおー今日はね、レイの話やりましょう。 そういえば剣道ってずっと礼ばっかりしてるなほんまやなそう言われると確かにちょっと不思議やな俺ガストのチーズインハンバーグが一番好き今日も便利なあの人に聞いてみようか切り返し仙人チーズインハンバーグみんなお待たせ今行くからねあはミント行ってできることならミント行って何でも聞いてね さすがやなこの人さっき転んだらもうなかったことにしてるよ剣道はね礼に始まり礼に終わると言われてるけどね一日の稽古でなんと50回ぐらい礼をするそうじゃそれはねしないで相手の頭を打たせてもらって上達していることへの感謝なんだよ相手に打たせてもらってる感謝がなくなってしまっては剣道はただの暴力になってしまうんじゃぞあちょっと待ってねふむふむふむああなるほどねなるほどねオッケーオッケーオッケー よっしゃよっしゃよっしゃいけるいけるいける普段の稽古でもそうだけど例えば試合で負けた時にふてくされて尊敬や礼をいい加減にするようではダメなんじゃ剣道から礼がなくなってはただの暴力そんな礼のない暴力剣道を見てこれから剣道を習いたい子がやってみたいと思うかいだからね礼をおろそかにした面白おかしい楽しい稽古なんていうのはねしゃらくさいわ 剣道やってると、いろんなとこでこう、礼をする機会があるんだけどね、それぞれ意味があります。で、その中で一つね、馴染みがないというか分かりにくいっていうのが、神前への拝礼だと思います。これは、体育館だとないと思うんだけどね、道場、いわゆる道場に行くと、もう僕が言ってるところもあります。正面に神棚があるんですよ。 ここには何がいるかというと剣道の神様がいるんです神前に拝礼っていうのは神前っていうのは神様の前って書きます拝礼っていうのは拝むパンパン拝む礼って書きます剣道の神様は何をしてくれるか剣道の神様はみんなが稽古の間 みんなを見守ってくれてるんです怪我をしないように見守ってくれる上手になるように見守ってくれるズルしてても見ててくれるだから感謝をするのが神前に拝礼っていう意味だねまあ昔からそうなんだけど、剣道っていうのはほんと不思議で、この運動、体を動かすっていう側面と、もう一つ礼儀作法、マナーが身につくっていうの、はこの 教養的側面と2つ持ち合わせてるんだよね、まあ、僕が通ってる道場はね今でもこうなのこっちの礼儀作法っていうのがすごくうるさい細かいところなのね例えば壁に持たれるとか竹刀を杖にするとか首に手ぬぐい巻くとかねこうギュッてやられるからねそういうところでねすごく今でもうるさいです子供たちにも厳しく言ってますなぜならこれもう道場だから 道場だからそれで言いたいことはその剣道の運動面じゃなくてこっちの教養面マナー礼儀作法が身につくこれこそが剣道の最大の魅力だったわけですよだから昔は親御さんがお剣道やらせておけば礼儀作法が身につく自主的に動ける子になるっていうことでこう道場に掘り込んだたわけですよねだから剣道人口もすごい多かった それが今こっちの礼儀作法なんていうのをちょっとね軽くなってきて試合重視スポーツ重視な剣道になってきたそれはね僕でさえ思いますだから年配の先生方とかもっとこれは感じてるはずだと思うの それで結局どうなったかっていうと、えー、まあいろんなご意見あると思うんだけどね、こっちのまあ礼儀作法的要素を少しこう軽んじて、スポーツ的要素、試合とか、そういうのをこう高めていった剣道っていうのは、今や他のスポーツとちょっとね、横並びみたいになっちゃったんですよ。それで横並びになるってことをもう少し突っ込んで言うと、 他のスポーツがこっちの礼儀作法とか教養面を取り込んできたんです要するに、えー、学校の前で野球部が「おはようございます」やってる街であったら「おはようございます」「こんにちは」すれ違うおお野球やってる子でなんて素晴らしいんだこれ昔そもそも剣道やってる子が言われてたことなんですよ僕が子供の頃は街中で知らないお茶にねなんかスポーツやってるのって聞かれたら「はい剣道やってます」 って言ったら、わーすごいわーすごいって褒められてたんですよ。それぐらい剣道と礼儀作法、礼儀正しいっていうのがもう浸透してたんですよ。じゃあこれからどうするかっていうと、こっちのスポーツ的要素、 はもうね、下げられないと思う。これはもう時代の流れだから、ここまで来ちゃってるから、これはこれでいいこともあるの。試合が強くなる、剣道が強くなる、綺麗な剣道をするようになる。剣道界、もっとこれから剣道盛り上がっていくためには、こっちの礼儀作法、教養面、マナー、これこそが鍵なんですよ。これがぐーっと盛り上がってきて、今の試合剣道もぐーっと盛り上がってくれば、両方頑張れば、すごいことになります。 今日ちょっとお話だけになっちゃったけど、また別のビデオで正しいレイの仕方とか、えガッツポーズをやるとなんで一本取り消しになるのかとか、そういった話またやりましょうね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。